Green. bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Ah, ah, dame tu cosita. Ah, dame tu cosita. dame tu cosita. Red. bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. dame tu cosita. Yellow. ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ah. dame tu cosita, ah. dame tu cosita, dame tu cosita, Blue. ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, Pink.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 tu cosita, ah. dame tu cosita, ah, ah. dame tu cosita, Orange. ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, dame tu cosita.